бала тепкичтен көтөрүлүүдө бул учурда оордук күчүнүн жумушу анын көтөрүлүшүнүн убактысынан көз каранды эмес жана ал жумуш минус килоджоуль көтөрүлүүдө адам канча ага аз убакыт коротсо орточо кубаттуулугу ошончо көп биринчи учурда кубаттуулук 70 ватт болду экинчиде 140 кырк ватт үчүнчүдө 420 жүз ватт